así. ¿Qué será eso son diamantes! En un pa cada uno. ¡Qué super fashion! Fa juego con a mi ropa. ¿Qué me pasa? ¡Qué pasada! Nos hemos tornado superheroínas. ¿Tendremos poderes especiales? Sí, mujer, seguro. Nos diremos a Liga de Segundos! ¡Sí! Ja, ja, ja, ja, ja, que me ha quedado mi ejército de robots. Sí, ya podemos conquistar un mundo. Aguarda que te y esos dos. Cosa buena, seguro. ve pues verá cosa caldrá hacer. Imos a pararlos. Ah, espera, espera, espera. Encara no conocemos os nuestros poderes. Quietos asti. Pero qué son estas? Hemos sentido os vuestros plans. Alía segundo os detendrá. Ya me extraerá, ja, ja, ja. sí que era un feto bueno. Sin ese feto caso, pero no aduben. Hombre lobo, yo los espiguardo y tú las liberas. Vale. Continuemos con nuestros plans. Quietos, a yo no me pillaré. ¡Dánsale tanto superhéroe. ¡Qué plaga! Ahora sí que todos podemos detener. Nosotras hemos cinco. Y vosotros solo dos. Le dan las de perder. Nos rendimos, nos rendimos.